गाइस अज आप वीडियो बना जा रहे हैं गेम के थ्रू और से दे सो पूरी वीडियो देखियो स्किप ना करो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो ते लाइक ते कमेंट जरूर आप फिर आ गए हैं इन्हें बहुत बदमाशी कर रहे थे फिर से स्टार्ट करते हैं हम तो लेट्स स्टार्ट वीडियो स्टार्ट किया जाए सो so गाइस इनको कोई नहीं मिली सो so अब हम फिर करने लगे हैं और इसमें लूट ਆਲੇ ਪਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ सो हम फिर से करने लगे हैं इनमें इन्होंने काली एक्टिवा कर लिया है सो जशन जशन इधर इधर- नहीं नहीं जशन ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ जशन ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ जशन तुरंत क्या है ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ वाली एक्टिवा हो गई है अब स्पिन स्मित करेंगे करो आई एम कैमरामैन नो नहीं कोई नहीं दर्शन रुट के डे आवाज नहीं आई जोर से बोलो जय माता दी ਹੋਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਘਟੋ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਦੀਏ तो ये ਕੋਈ तो ਵੀ हमारे- ਆਪਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ चार सिस्टर ही हो ਝੂਠ ਭਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਾ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੇਪਰ ਭਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 9th ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो उठेगा चलो भी पर चलो भी पर अरे चको लाइन गाइस यार ये खेल रहा है गाइस ठीक है तो होने दी बारी अगली पर जिस पर चुपकन चुपकन से हां भाई देख अभी चलो चलो cameraman please come oh no guys हुन आपा ऊपर चलने यार मेरा ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਚੱਲ ਉਹ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਨੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਗਾਇਸ ਤੋ ਗਾਇਸ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਧੁੱਪ ਦੇਖ ਲਓ ਚੱਲ ਹੁਣ ਗਾਇਸ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਗੋ ਖਲੋ ਜਾਓ 1 2 3 4 फाइव सिक्स सेवन एट तो ये हार तो गया गाइस इसने अपना क्वेश्चन पूरा नहीं किया तो अब इसे तो अब तो हाँ, इसने अपना क्वेश्चन पूरा नहीं किया उसको फिर से पच्ची उठानी पड़ेगी तो हम हेलो गाइस सो इसमें तो लेफ्ट कर गए हैं सो इसलिए इसमें की जगह पे आ रहे हैं दिलजोत सिंह प्लीज कम तो उसकी पच्चियां चुकनी सी चलो चुको जरूरी है चुकनी हां जी जरूरी है इंस्टाग्राम इसमें लिखा है अपने इंस्टाग्राम पे जो भी नहीं आधे घंटे के लिए कोई भी गंदी फोटो डाले हेलो गाइस सो मैंने डाल दिया इंस्टाग्राम पे अब ये स्पिन करने आप लगे चेक कर सकते हैं इनकी फोटो वीडियो स्टार्ट करते हैं चलो गाइस चलो गाइस अब कर रहे हैं ये भाई तो अब हम करते हैं चेक सो so, हमारा वो वाला व्लॉग ख़त्म हो चुका है सो so, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना thank you thanks for watching